σε ένα λίτρο γάλα, διαλύουμε 450 γραμμάρια ζάχαρη, Στο υπόλοιπο ένα λίτρο γάλα, ενσωματώνουμε δύο αυγά, 100 γραμμάρια νιζεστέ, 80 γραμμάρια κακάο και δύο βανίλιες. Σουρώνουμε το μείγμα με το κακάο και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά να γίνουν κρέμα. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Όσο είναι ζεστή, προσθέτουμε 200 γραμμάρια σοκολάτα και ανακατεύουμε. Εμεί χρησιμοποιήσαμε 100 γραμμάρια κουβερτούρα και 100 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτο. Σε μικρά ή μεγάλα μπολ κάνουμε μία στρώση από χλιαρή κρέμα. Τοποθετούμε σπασμένα μπισκότα όρεο. Καλύπτουμε με κρέμα. διακοσμούμε με μπισκότα. και νυφάδες σοκολάτας. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!